И теперь как раз мы, ребят, перешли, мы помыли кузов, нам что надо почистить диски, выхлопную трубу. У нас есть квадроксид, у нас трипл acid есть сейчас, это соединение четырех кислот, трех кислот, Шедин э, Рая К, К Вискас, э, Ферми Рая Экстрим. Это такие кислотные составы, которыми можем почистить диски там, порошковые, ну, литые, да, там порошковая краска, стальные и все прочее, Но ну, все, только за исключением хромированных и открытого алюминия. Они еще бывают комбинированы. Там G-комнаты, да, там дорогие диски. Соответственно, здесь мы говорим BH7, безопасность, это Филкин Близ. Либо, я уже показывал, э, реактив Белклина. Вот. Только лишь эти два состава нам помогут качественно, хорошо Э, помыть. И когда вы заезжает автомобиль такой на мойку, вы смотрите хромированные диски, открытый алюминий, ни в коем случае не наносим щелочи. Ни мультик наш, вообще никакие нельзя на них наносить. На такие диски наносить нельзя. Вот. Э, соответственно, э, помыли автомобиль, они диски остыли, сбиваем их, максимум можно сбить водой, потом наносим уже эти составы и чистим диски, убираем вот. Э, здесь, кстати, вот порошковый показан, да? Здесь примерно. Э, Порошковая, что есть болезнь такая. Чем вы чистите диски, скажите, пожалуйста? Ну, какими составами? Кислотными, да, составами? А щелочами кто-то чистит концентрации? Ну, концентрированную щелочку берет, там, возводит по посильнее, чистит диски. Ну, допустим, не один к там, а один к 20 как ну, это, нет, мы же все моем щелочными шампунями машины. Ну. Они, соответственно, моют за щелочью. То же самое нет, нет, я к чему говорю. Допустим, в Питере, ну это болезнь города Питера, э, Санкт-Петербурга, у них, они что делают? Они не используют кислотные состав, они берут просто высокую концентрацию наносят, высокую концентрацию через 3 дня, именно щелочь. А что делает щелочь? Ребят, э, порошковая краска, да, там вот это как бы основные диски они идут у нас, да, литые, основные идут. Вы заметили, вот пузыри идут, все прочее на них. Пучит, пучит когда видели, да? А что это происходит? А происходит что, Допустим, диск получил здесь какое-то маленькое ранение. И у нас открытый появился уже сам склад. Щелочь. Все, это все делает щелочь, понимаете? Нет, возьмите кислотный состав, вытравить, почистить их, вытравить эти лучше. Возьмите и закрасьте. Да? Возьмите клиенту и закрасьте, скажите, мы вам сделали то-то, то-то, то-то, потому-то, потому-то. Потому что через некоторое время они сейчас у вас вот так все скучатся, да, там, не пойдут. Это как раз э, работа щелочей. Вот в этом диски только лишь кислотными составами чистятся. Щелочи туда наносить не рекомендуется. Я говорю, не рекомендуется, это в первую очередь хром и алюминий. Сюда можно, если диск не травмирован, то ничего страшного, как бы особо, но ну, нежелательно. Для этого есть специальные составы, вот, которые мы можем. Вы если нанесли подкрылки, наносите, ребята, ну, не носите на диск. Еще тем более на суппорта и туда. Прочее все. И всегда дайте дискам остынуть. остыть. Мойте последнюю очередь. То же самое происходит и со штампованными дисками, с такими. Ну, вот, если мы смотрим, да, там мы его вычислили кислотой, оно все чистое, но оно со временем опять все быстрее наберет ржавчину, да, там окиси еще быстрее пойдет. То же самое, там, взяли аэрозоль, закрасили, там, взяли гипокопейки, это все там, понимаете? Ну, либо бесплатно это сделать, это ну, как подарок, да? но это, я, я говорю, как нужно это делать, как необходимо, потому что коррозия будет идти дальше. Здесь Скажите, мы... а кислотные составы, они ЛКП не разрешают? А зачем? Может, на ЛКП не наносят? Ну, на, на диске же есть уже окрашенные же диски. Нет, нет, нет, на этих нет. Не, ну бывает, покрашено в малярке просто, не порошком, а просто лак. Тогда берите или безопасный H7 200. Если это покрашен как раз, он а очистит хорошо. Нет, в таком случае, если лакированные диски, то да. Но это уже какие-то самостоятельные работы. Да. Здесь смотрите, что мы видим. Здесь мы видим американский рынок. Видите, как в Америке ездят, У нас ощелочение. А у нас-то такие джипы. Ну, видите, какие у нас диски ездят? Блестят? Блестят? Все мутные, потому что все сожгли. Мы все сжигаем. Мы молодцы. Ура. Вот, видите, это американский рынок, где щелочи вообще не используют. Соответственно, вы же видели в этих фильмах везде, они все наполированы, ездят металлами, да, металлические все Да? Вот. Так что здесь ситуация такова. Это как раз вот здесь из ущерба все хорошо мы сделаем, здесь вот комби, э, показано тот и тот элемент. И, соответственно, именно вот этот Фелпин Блиц и реактив Фелпин, который нам безопасно позволит все это сделать. Чистка алюминиевых и программных диск, она стоит недешево, она в раза в три-четыре дороже, чем делать обычно. Это действительно всегда такая работа дорогая. Но они и диски стоят немного.